Віталій Волков, ось, і ми граємо сампік. Ось, І як ви замітили, вийшов вийшло цей саме. Вийшла дуже прикольна обнова, Додавили моди. Як ви бачите, я вже дуже багато модів понапихав. Спершу це нам треба, це те, що саме інтересне, це саме інтересне, саме цікаве, це те, що северний таймінг є. Я роблю, так сказати, першу реакцію у вас. Е, та... Да. Получається, коротше, що у нас тут є? Тут у нас, виходить, середні часи поставив, виходить, потім. Ем... Що у нас потім добавилось? Коротше, графіку накатав цілу кучу графіки. Думав, блін, думаю, що перчика взірветься. Зараз я лечу додому, тому що треба похава. Ну, купити візу робочу нормально нову і обновити ці саме права. Вот. Це в нас раз би. Е, потім, що ще хотів сказати, це те, що в нас. Що в нас тут ще в нас нового? Пум-пум-пум-пум-пум. А, блін, згадав, тріледжі виходить, йома. Коротше, виходить тріледжі, новий сервер. Хто не в курсі, це коротше прикольний сервачок. Е, це буде, коротше, сампік е, Аризоновський на двіжки. Кстати, бачите, є куча моментів. Це те, що зараз випало типу, доступне обновлення. Не знаю, що воно випало, я ну, поставив другий мод, воно мені викинуло, типу, що воно обновить. Не знаю, що воно, типу, це саме ще фікси, куча багів, куча всього. От, ще поставив коротше, траву, Ну, знову ж таки трава не обновилася. Е, тобто Реалістичну траву з реальної житті, з real life не поставили, на жаль. Текстури не подвезли, на жаль. В real life набагато круче, я вам так скажу, текстури, особливо в онлайн, тому що, блін, хто на якому сервері закинув, то там інтересні, от, тому якось так. А, е, Такс. Ну і коротше, трілоджі давни-давно це те, те місце, те, те, що я хотів. Це ви не представляєте, які це будуть ахрінєнні емоції. Це просто ви не представляєте. Якщо вони зараз, ну дивіться, якщо зараз Аризона таку графу ділає на сампі, ну на двіжки 2004 года приблизно плюс-мінус цієї грі, навіть менше. От. То прикиньте, що буде, коли вийде ну, вийде сервер 3, ну, 3 лише. Ну, не сервер, а саме це сама. Е... Отдельний, короче, отдельная гра. Вот. Я не знаю, що це буде. Ну, якщо вони таке достигли, ти на трі лежить, це жесть, я не знаю, що там може бути. Це капець, це просто жесть. Ну, плюс я допав в таймерах, тому що я дуже давно хотів давно хотів це зробити. Е, Я дуже давно був за таку штуку, щоб, наприклад, там, де пригають доступне обновлення, щоб там було приблизно ну, таймер, серверне время, щоб я типа, міг орієнтуватися, так далі. так далі. Вот. Так же само, ну. Да, класно, завезли обнови, моди завезли. Супер. Мені дуже подобається. Супер, просто імба. Це те, що треба, це те, що я дуже довго чекав Ошошу, а іменно моди, коли завезуть моди, це піпець. Ви не представляєте, ну, що люди почнуть творити з модами. Ви не представляєте, який це буде рознос. По-перше, це перевірені моди. По-друге, ну блін, я не знаю. У мене просто немає слова, як це описати, тому що це це просто піпець. Це просто жесть. Це воно так рознесе цю ігру, що. Блін. Ну, я не знаю, я не знаю. А, е, Кстати, до речі, якщо ви бачите, тут у нас стоїть 3D. Ось 3D, виходить, йдуть картинки. Ну, не картинки, а ці самі 3D-моделі. Ось як вони виглядають. М -м, приблизно як на родині, бачите? Приблизно завезли як на родині. Ну от. Якось воно так виглядає. Зараз треба тут стовбичити, ждати, ну коли перекинемо. Дощ. Блін, який офігенний дощ, я вам реально кажу, йо-маю. Не ну, колись дивився відоси, я зараз граю на сервері 8. Ось там наша е, глава, головний адмін Рой Шелпі. Я дивився його відоси. Єбай, у нього такий графон імбовий, це просто жесть, ви не представляєте, в дощ? Ну я не знаю. Я попробую знайти цей мод. Е, Я бачу, вже в Вальдемара є такий мод ставили. Я попробую знайти цей мод установити, е, бо він виглядає дуже класно. Не знаю, чого він тут, так херово, воно його трошки скоряжило. Надіюся, воно Або це в мене типа, не та стоїть на графу зборка. Це перша. Або, блін, не знаю. Реально не знаю. Буду буду пробувати, буду тестувати. Бо я це врубився дуже швидко. Я просто записував автобусника і е, робочі будні. Але я думаю, похер, пофіг. Я зараз тупо спонтанно ще зроблю ще один відос. Спонтірую вам, Зразу виложу завтра новий відосик. Оцей же зараз про графон, про це все. А вже потім викладу виложу новий відос про автобусника, про Vice City, бо як ви бачите, нас, як ви помните, нас було 50 тисяч, уже 72 тисячі. Я записую, як добратися до 100 тисяч Vice коїнів. На жаль, бачите, є такі моменти, як я казав, що треба типу, обновляти добану візу, тому що немає вічної візи, якщо її, то хрен не йдеш. Ну і друге, це ліцензія на авто тоже, тоже самая херня. Тоже, блин, пока ты и купишь, ну, то ты запехаешься. Ты реально тупо запехаешься. Ось. Тому ждем, ждем. Внизу є серверний час, серверний штука, по якій дуже е, зручно орієнтуватися. типу такий взяв, не, не знаю, класно. Дивлюся, коли воно там. Дивимося в. Дата виліта в 12.35, тобто в 11 23.35 буде виліт, тобто через приблизно через 5 хвилин. Все, проблем нема. Тупо клас. По-перше, залетів ночі, я знімаю, як ви бачите, пів 12 ночі. От, По-друге, по-друге, що ще саме цікаве, все спокійно, ну тобто. Сервер не забитий. Ну, от, Сервер не забитий, я можу спокійно зайти на Васіті, я показав, як графон на Васіті відображається. Але мені здається, зараз поки що вона більш е, адаптірована, ці моди, це все, воно, скоріше всього, більш адаптірована на серві. Не знаю. Бо я дивився Вальдімара, в нього щось не вийшло вилетіти на Васіті, не знаю. От. Скажу сра е, сразу скажу. Від мене ком перший раз, коли у нас вона установить моди, коли почав перші там два рази три, Піздець, він мене просто їбейше мене просто ахуєть, як їбейше він мене тупо віз. Ви не представляєте, як ця пічка гріла. Блін, я сижу біля цього самого. Я тупо розумію, що в мене тупо ноги зігрілися. Я такі опа, нормальненько погрілися, офігенненько, груба не надо, все, заїбісь. О. Е, Тому, типа, якось так. Тому якось так. Тому давайте зараз вилетимо на себе. Е, на свій сервак, на редрок. Якщо промок, промі, промокод. Е, Е, хештег Віталій Волков, тільки без нижнього почеркування. От, е, на мій нік Віталій Волков з нижним почеркуванням. Получайте easy бабки, лутайтесь і так само фармтесь. По поводу доступної обнови, хз. Реально хз. По поводу доступної обнови, блін, що з херню ділять, я надіюсь, вона коли рано чи пізніше, рано чи пізно вона пофікситься, тому що це. Це херня, це повна херня, вона неудобна. Не знаю. треба перестановити мод, може бо так впливає. Не знаю, реально. Думаю, якось так. Все, давайте ми платимо на сервак, я якраз швидко вам покажу. Ну, зараз я швидко в новій графі, в новій графіці я вам покажу, як воно це все виглядає. Тому що, блін, я думав, ну, зніму на днем. Зніму днем на наступний день. Але думаю, ні, я вже граю, я вже сижу, я вже на серваке, щоб не зняти. От, е, плюс свободно, плюс спокійно. Ну, тобто, якось так. Тому я зараз швидко запишу цей відосик і ну, вже на наступний день його буду це все монтувати і зразу, зразу вже викладу, виложу, ви, ви, тому. Якщо ти дивишся цей відос, ем, не знаю, колись. Коротше, став лайк, підписуйся на канал і розповідай друзям. Ми не прощаємось, ми не прощаємось, ми зараз дуже плавненько переходимо на другий цей сам, тому що 2 минути саме голодіть, я не хочу. Не затягую, тому що цей відос таки буде водний, не знаю, плюс-мінус 10 хвилин, роз, ну, розрахований на такий час. Якщо ну, тут є ще зміна погоди, я надіюсь, прилечу на цей самий, покажу без адмінки, без нічого. Слава Богу, вони додали цю штуку, що це адмінкою. Ну, тобто без адмінки. Так же само, ще щось додали, ще якусь фігню додали, замінили транспорт. Піп'єс, коротше, просто жесть. Так що, все, ребятушки, давайте побачимося вже в, на наступному кадрі. Так, коротше, друзі, я цей сам на серваку. Зараз я вам покажу, як воно це все виглядає. Як воно виглядає. Буду міняти таймінг і будемо бачити, як воно це все відбувається. Я побачив, знайшов е, команду. Дивіться, наприклад, ноч. Ну, е, Давайте ділимо так. Оп. Дивіться, як воно міняється. Просто зараз я вийду на якусь трасу відкриту, ну, не знаю, щоб було видно. Що у нас ще є? Такі, блін, айоми, 45 цих самих. Такі. Такі. Що у нас еще есть? Чисте небо, вообще красота. Густе небо. <laughs> О-о-о, дождь пішов, дождь. Йома. Дощ мене не пісітляє щось. Не знаю чого. Щось з дощом не так. Не, да, Це не та графіка, на жаль. Це не та графіка. Але, блін, прикольно, може міняти погоду. Ти хочеш собі поміняв на яку хочеш. Оп, все. Ну, я не знаю, на рахунок цього це просто красота, це це лучше, тупо лучше, що можна було зробити, реально. Що в нас ще є? В нас ще погода є, в нас ще що в нас время є. О. Давайте поміняємо. Е, т Давайте по приколу поміняємо е, на. Зараз я попробую угадати цю команду. Ну, наприклад, на один. 10. День. Ось так виглядає день. Виїда, виїдає глаза, да? Давайте попробуємо 3 часа поставити. Отак. Блін, каймпа. Вечір. Вечір ось. Це який вечір? Блін, це просто... Я не знаю. Я не знаю, кому писати. Опа, якийсь челік прилетів. І знову таки, блін. Ну все пішло, типа розсвіт пішов. На жаль, не, да, немає показати. Ну, блін, мені дуже подобається, це реально круто. У нас ще є такі приколи, що у нас тут є. У нас тут є. Калькулятор у нас є. Ну, в принципі, я думаю, вам не треба знати. Ем, HD растительність. Бачите, як бачите, HD растительність, на жаль, у нас не зробився. Заміна на робочий транспорт, я вам показую. Пальми в неоні теж Real Glass. Ем, Об'ємна трава теж, на жаль, не підвезли. Дуже жалко. Тому, скоріше всього, треба буде її мішку поставити, не знаю. Або нові текстури штата, я буду це все тестувати. Кожен відос я буду, ну, нов, якийсь кожен відос я буду міняти моди, щоб вам було, типа, понятніше, зрозуміліше. Тому да, не буду я вам показувати, як я це все катаюсь туди-сюди, тому що, ну не знаю, по-перше, мені далеко бігти, ось, ну, по-друге, скільки я вам скажу. А зараз спробую на якусь тачку показати не знаю, щось, якийсь доми, не знаю, що-небудь якийсь. Ніон виглядає прикольно. Я дивився на Vice City, показував, що Ніон, ну блін, ну, оце дивіться, йдете, ви просто, блін, дивіться, як воно сіяє, просто жесть. Просто клас, клас, просто, ну, блін, класно зробили. Ну, блін, базару зіром. Ось як воно це все виглядає. Ось ми зараз підійдемо до якогось. Ну, пробуємо зараз до. Лос-Сантоса добігти, там вже буде набагато цікавіше. Давайте з вами пробіжимось. Ну це, звісно, доступне обновлення бісить, треба буде реально поставити мод якийсь другий. Ну ладно, тут хорошо. Тут ну, типа. Угу. Чо, прикольно. Чо, прикольно. Очень. Ну, бачите, знову графон, з новим графоном, воно піпець класно все виглядить, ось дивіться. Тут то новий графон реально тупо імба. Реально, я не знаю. Ну, типу, треба ще якісь ніонки, щоб десь були. А, он то вроді би. Мо мост. Е, да, Бачите, як мост е, свічається ось. М да. Тому якось так. Що у нас ще десь більше немає, нічого нього нового такого. Тут, а, ну, блін, чи це стекло таке, чи це воно таке. Не знаю, чи це не доработка якась хз, не знаю. На жаль, неонового. А, ось бар, в принципі, повинен бути неоновий. По ідеї. Чи ні? Ну, по ідеї, да. Половики віщей. Чи це просто посвітка така? Наверное, посвіточка така. Да. Транспорт, дивіться. А, ось неон поїхав, ось неон. Ну тобто ви бачили, да? Замітили який неон. Вот. Коротше, тому якось так. Якось так. В принципі, більше я не знаю, що ще показувати, більше нічого немає. Е, Немає що показувати. М да. Давайте паровий день поставити. а, ні, мене заброд. А, це я погоду мені завтикав. Ну що, дивіться, як прикольно. Йо-майо, та ти шо? Та то красота, реально. Ну, не знаю. Як для мене це дуже класно, ось дивіться дом. Єба. Просто дивіться, блін. Я не знаю, це просто перший попавший мод на графіку. Я ще з другим, ну, як я казав, попробую позаписуватися, ну це, блін, дивіться. Ви ж пам'ятаєте, тоді які сходинки були? А це взагалі капець, які деталізовані, це жесть. Це просто жесть. Я не знаю. Все. <laughs> Я не знаю, що ще. Давайте попробуємо. Міняти ем, погоду на сонячну. На сонячну. Зелене. О! А ти шо? Ти диви, йо-майо. Ось все. Це просто кайф просто кайф. Це жесть. Це реально тупо кайф. Піздець. Ну, в мене нема слов, я тупо вахую, реально. Тому на цьому будемо закінчувати. Всім велике дякую, щоб знати, як би ці брати оцю бокову. Я походу знаю, як убрати, Зараз заради цікавості хочу попробувати убрати. Худ. О. Худ мене надо убрать. Ход, ход, ход, ход. А, ну тут немає. Да. Тут, на жаль, я не уберу. Блін, було б прикольно, якби його убрати. Я не знаю, як вони його убирають. Блін, якщо ви знаєте, скажіть, будь ласка, буду жити вдячним. А, блін, пау! Не, нормально, нормально, живем. Коротше, от. так от, от. На цьому, коротше, буду е, з вами прощаватися, прощати прощати. Прощати буду, блін, хіба що я не знаю. Бог простить. <laughs> О, коротше, ребята, друзі, будемо з вами вже прощатись. Блін, якби це не банально звучало, але це реально так звучить. <laughs> Е, тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, е, ставте, розповідайте друзям. Е, побачимося з вами вже дуже скоро в нових відосах, тому Новий відос уже, в принципі, пойде вийти, повинен вийти без затримки. Не надіюсь, що все-таки затрату запишу. Ось, тому. Всім удачки, всім пока, побачимося в нових серіях. Не забувайте про промо Віталій Волков, не забувайте про е, Нарега Рігаця на Нік Віталій Волков. Ну, в принципі, все в принципі, все. Всім удачечки і всім пока-пока. Something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all